کرشمه صفحه 37 کرشمه به گوشه گفته میشه که در وزن مفاعلون فعلاتون باشه و این فرم در ردیف میتونه تکرار بشه و در دستگاه ها و آوازهای مختلف استفاده بشه خب، کافیه که ما این ریتم رو رعایت کنیم و به عنوان یک نوازنده بداه نواز میتونیم در این ریتم شکست های ایجاد کنیم یا واریاسیون ها و های در این ریتم ایجاد کنیم از بخشایش استفاده کنیم کمی تغییرات بدیم و بس و توسعش بدیم کرشمه در لغت به معنی ناز و غمز است و برخی اون رو به عنوان یک سزربی ضربی میشناسند در نظر بگیریم مفاعل فعلات مفاعل فعلات در دورهای ستایی میتونیم قرارش بدیم و پیش ببریم اما چون با نگاه آزادتری به کرشمه نگاه خواهیم کرد اون رو دیگه در وزن مشخص نمی نویسیم باز در همین وزن آزاد نوشته شده و پیشرفته در این قطعه در اینجا یه بخشی از این مفاعلون تکرار شده یعنی میگیم مفاعلون الون فعلاتون مفاعلون فعلات و این از جمله همون تغییراتی که ما میتونیم در حالت و بافت کرشمه بدیم تکرار شد بعد میایم از دو به می میرو میریم انگشت اول همین تم دو می از می به فا یک حرکت کردیم فا سول سول فا می فا می ره دو ره دو ره ره فا می دو حالا از همین بخش ره می دو استفاده میکنه و جمله رو ادامه خواهد داد از می همین کار از فا فا لا می از می می از ر ر فا می و دوباره تکرار جمله قبلی دو Thank you.